Hey, muy buenas gentes de Exi de la internet, aquí Mercurio 3 fucking 9 Hijos míos, os me han informado que hay nuevo video en Mercurio 309 a ver, vamos a empezar un jueguini muy épico que es de guerra y no sé si les guste, si les gusta haremos videos con nuestro, con nuestro amigo Locker así de este juego y nada más. Y vamos con la partidini. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all come a way. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Venga, aquí hay unos, aquí hay unos. Subieron, subieron, Voy, voy. Me pica la mano, me pica la mano. Venga, venga. me venga, la mano. Venga, estamos subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo. Estoy detrás tuyo. No hay nada, no hay nadie. Ah, ah, muerto, muerto, muerto, muerto. Eso, equipo, vamos, venga, venga, venga, venga, vamos. El otro lado, el otro lado, el otro lado. Van dos, dos. Yo lo marco. Ya, ya, verdad, verdad. Marco el otro. Venga, lo mata. Está muerto, está muerto, está muerto, venga. Atrás, la espalda, espalda, espalda, espalda. Venga, venga. Cambio, mira, cambio. Estoy, estoy bajando escaleras, cambio. Voy, voy, voy, voy. Me tiro del edificio. ¡Ay, me voy! Me dos, 2-4. estoy subiendo, estoy subiendo. Voy, voy, voy. Uh, muerto, muerto, muerto, le casi muero, casi muero. ¿Dónde está? Pero párate, párate, espérate. ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos. Ah, por acá, mira, ahí está. Ahí, ahí, ahí está. Hay otro, hay otro, otro. Párate. Está huyendo, está huyendo, está dando la vuelta, está dando la vuelta. Para allá. Parece otro lado, atrás, atrás. Me mató, me mató. Hay dos. Venga, muerto, muerto. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Muerto. Corre, vamos, venga, venga, vamos, vamos. Al parecer no está rodeando, está rodeando la torre corre Voy, voy, voy. Tengo otro, tengo otro. Muerto. Uf, maté a dos, maté a dos, maté a dos. Tenéis otro ahí, tenés otro ahí, creo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, corre otro lado tuyo. Ahí, ahí está. Muerto, muerto, muerto Uy, me mataron. No, muerto. Joder. ver no. pipo. <laughs> exacto ah, no, Bueno, a ver, creo que este es el próximo Call of Duty. Ahora se los dije. <laughs> de la historia. ¿Dónde está? en mira, además, está en Torre Hill. Eh, yo estoy subiendo, yo estoy subiendo. Esto, estamos en el próximo... ¡Ah, oh, no! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! Joder. <laughs> Mira, en la rampa hay uno, en la rampa hay uno, ya lo mataron. a ver. Eh, ya estoy ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que sea el próximo trailer de Beauty? Beauty, Beauty. Ah, sí, Beauty. Voy a este Battlefield. el, próximo, el próximo juego de la moda, ¿sabes? Va a ser este. ¿Sí? <laughs> el Call of Duty que nunca hayamos conocido. Bueno, pero ya, ya, es popular, tiene 7 millones de jugadores. ¿Qué te, ya te ¿Cuál era? Me mataron. A lo que estuvo la... Muerto, muerto, No vengué, te vengué no Bueno, te va a una espalda, te va a una espalda. Pues, entonces. Oye, pues. Listo. Y eh, otro, otro, otro. Muerto, muerto, muerto, soldado, sol muerto, sol muerto, eh. Te vas subiendo, te vas subiendo, te vas subiendo escalera. A ver, que le doy, que le doy, tranquilo, tío. <laughs> Yo por eso te apoyo aquí también. Tito, muerto. Te lo quité. Cuidado, ¡Ah! cuidado, está otro creo que ya había uno. creo que ya había uno. <laughs> Fue... Los dos, me hice los dos. Gané la partida. Ah, ganamos la partida. Chócalas, chócalas, ahí. Chócalas, ahí. Ahí está, ahí está. Sincronizado, <laughs> Bravo, ahí. ver. a ver. Vale, ¿cuánto hicimos? A ver. 27. Ahora sí. Mira, 415 puntos ya tengo. Bueno, a ver. Así terminamos el vídeo. Va a ser un, un vídeo cortito. Y nada más para que sea corto, para ver si les gusta el video de este juego y si les gusta subimos más partes y nada más. Un saludo y nos vemos en dar otra. Adiós. Chao. I wanna know how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I'm looking real wild, b-boy style by the mile. Full black skin with a smile, straight as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take the ride in my coupe. You make me wanna the bow legged one. <laughs> yeah. What's your name? Damn thing. That sounds sexy. Uh, here I go. Here I go. Here